مهمترین سرمایه که محمد داره اولا صداقتشه صداقتش مهمترین سرمایه که برای یک کارفرما هم یه شاخصه مهمه پشت کارش و اینی که سکون نداره آقای مهندس ثابتی خوبیش اینه که سکون نداره شما میبینید توی مجموعه یه پرسنلی رو دارید یه شهر وظایفی داره یه وظیفه رو بهش محول میکنید از اول تا انتها چیزی به اون مجموعه اضافه نمیکنه ولی مهندس آبدی واقعا اینطور نبوده از اون روز اول هر مسئولیتی که داشته سعی کرده دامنه کاریش رو گسترش پیدا کنه و تو روشت تعالی مجموعه کمک کنه چیزای جدید به مجموعه اضافه کنه این هم یکی از شاخصهای خیلی خوبش باز میتونم بگم وفاداریش به مجموعه که داره باش کار میکنه جز شاخصهای بزرگیشه شاید محمد آقای مهندس ثابتی البته من محمد میگم چون خیلی دوستش دارم به اسم کوچیک صداش کنم. آقای مهندس ثابتی تو این مجموعه تو این چند ساله کار میکرد شاید خیلی پیشنهادهای مالی بهتری از مجموعه رقیب ما به ایشون داده میشده ولی به خاطر این تعصبی که به مجموعه آیسامور بود مسائل مالی رو با خودش درگیر نکرد یکی از شاخصهای مهمش میتونه برای کارفرما این باشه که خیلی حس وفاداری خوبی داره محمد خیلی سخت خوشه خیلی پرتلاشه بعد واقعا خستگی ناپذیر و یه حسن خیلی خیلی خیلی خوب محمد رو بخوام بگم اینه که واقعا بچه صادقیه خیلی اینه که تو کار صداقت داره